Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah sampai di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru ini merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di provinsi ini, tepatnya di Dusun Ampiri, Desa Baju Pacu, Kecamatan Pujananting, Badan Wakaf Al-Quran akan melaksanakan proses peresmian salah satu proyeknya, yakni proyek wakaf sarana pembangkit listrik mikrohidro. Setelah melalui perjalanan yang sulit, akhirnya tim Badan Wakaf al sampai di Dusun Ampiri. Inilah Dusun Ampiri, dusun yang puluhan tahun warganya tidak menikmati listrik. Sehingga ketika Badan Wakaf Al-Quran datang untuk membangun PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro, warganya sangat senang. Dan Alhamdulillah saat ini Badan Wakaf Al-Quran akan melaksanakan peresmian di Dusun Ampiri ini. sekali mengenal Badan Wakaf Al-Quran BWA itu melalui salah satu teman-teman dari BWA melalui sosial media lanjut itu uh, terus ada pertemuan ketemu di Jakarta karena ada acara dan diskusi tentang uh, kondisi di Ampiri kondisi di kampung yang belum ada listrik yang mencukupi sebenarnya sudah ada kita buat uh, apa namanya pembangkit listrik itu yang menggunakan kincir tapi itu hanya beberapa rumah, hanya kurang lebih 20 20 rumah. Nah, terjadilah diskusi. Akhirnya kita sepakat untuk sama-sama datang ke datang ke Ampiri untuk melihat apakah cocok untuk mikrohidro. Datang terus survei lapangan langsung teman-teman dari BWA dan ternyata sangat memungkinkan dan cocok untuk itu. Nah, eh, selama proses kurang lebih satu tahunan kita buat mikrohidro ini, ya, eh, diampiri, eh, warga sangat antusias untuk ber, ber, apa namanya berpartisipasi aktif. Itu dibuktikan dengan mereka ikut serta dalam membantu bekerja sama dalam membangun mulai dari pembangunan fisik untuk angkat barang dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di powerhouse pembangkit listrik mikrohidro di Dusun Ampiri, Desa Baju-Baju. Di dalam powerhouse ini terdapat mesin genset dan mesin turbin yang berkapasitas 50.000 kVA. Dari powerhouse ini, listrik dialirkan kepada sekitar 100 rumah di Dusun Ampiri. Biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun sarana wakaf pembangkit listrik mikrohidro ini sekitar 650 juta. Kami menggalang dana wakaf dari jamaah dan kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga bantuan dari CIMB Niaga Syariah untuk mensukseskan program wakaf listrik yang ada di Dusun Ambiri ini. Alhamdulillah proses pembangunannya sudah 100% dan rencananya pembangunan wakaf ini akan diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2014. dan apresiasi sangat khusus yang sangat luar biasa sebagai pioneer, sebagai agent of sosial, sebagai orang, sebagai motor yang melakukan perubahan di lingkungannya dan ini jadi contoh. Kami bangga, kami senang. Karena komitmen Save Indonesia itu ingin lagi berulang-ulang tidak ada perubahan. Setuju ya? Nah melalui beliau-beliau ini berjihad secara kemanusiaan, secara sosial, secara ekonomi, kita dukung, kita support, kita punya kesempatan, punya peluang, karena dari rezekinya para nasabah, para karyawan, kita nggak punya aparat yang bisa melihat orang-orang seperti masyarakat yang punya inisiatif, lalu kita coba baik dibantu. Ikhtiar kecil ini benar-benar Inilah sebuah syariah yang Allah berikan kepada kita kepada kita umat Islam ini agar memiliki ya, kepedulian antara yang punya kelebihan dengan atau terhadap orang-orang yang kekurangan bisa mengarahkan kita selalu lahir dan inilah sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada harta desain. Ya. Jadi yang pertama kali harus kita bersyukur dan berterima kasih adalah kepada Allah tadi ya, karena dengan syariat Allah lah bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara, kepada masyarakat di sini, kepada anak di sini untuk belajar, untuk mencari ilmu, ya, untuk belajar Al-Quran, belajar apa-apa saja yang bermanfaat sehingga manfaat dari rezeki ini terus bisa ya, mengalir dan tentunya dengan mengalirnya manfaat maka Bapak Ibu sekalian pahala karena bersih seperti akhir ini ya, bisa terus mengambil walaupun mereka sudah tiada di muka bumi. Ya, sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami tim Badan Wakaf Al-Quran pada hari ini 1436 Hijriah atau 25 Oktober 2014 meresmikan proyek kami yang bernama Al Jazari 1 sebuah proyek pembangkit listrik eh, tenaga mikrohidro di daerah eh, Dusun Ampiri, Desa Baju-Baju, Sulawesi Selatan. Eh, selanjutnya kami terus mencari proyek-proyek lain di tempat-tempat desa terpencil. Untuk itu kami mengajak para wakil untuk menjadikan wakaf sebagai gaya hidup wala antung abiduna wala ana abiduma ma'abattum wala antung abiduna ma'abudu lakum dinakum waliyadih